Sziasztok! Itt vagyunk ismét a mi kis őrül tudós lányunk életébe. Most jelenleg eszik. Ugye, amit az előző részben megcsináltunk kapri salátát, most ezt eszi meg éppen. A kis nokedlink nem tudom mit csinál éppen, szerintem semmit. Most nem értem, hogy miért álltál fel illetve és most vagy. Tehát néha mondom, tehát ez fogalmam sincs, hogy miért csinálta. Nem, nem értem, hogy miért csinálta azt, hogy átment a másik oldalra. Terben van még, hogy mivel ugye tudós, jelenleg ősz van, de amint látjátok, hullik a hó, Tehát ősz van, és hamarosan tél lesz. És nagyon szeretném megépíteni, a, majd előbb-utóbb, előbb-utóbb a rakétát. Tettem be neki egy ilyen asztal, de ezt, ezt nem fogom. Tehát ezt nem fogom. Eleve, hogy ez helyet foglal. Ez helyet foglal, ami azt jelenti, <laughs> hát, el se hiszem, hogy komolyan hát, Hova menne, mint a tévé elé. Annyiszor megértem, hogy elveszem azt a tévét. De annyiszor. Igazából én nem akarok uh, famunkát, famunkával, hogy foglalkozzon. Én azt szeretném, hogy uh, a tudós karrier minden ágazatát, tehát a készítés, a rakétaépítést, menni az UFO-khoz, tehát én, én, én ezt tervezem. Meglátjuk, mi lesz. Sajnos túl nagy telkünk nincsen, amit már most egy utólag sajnálok, mert uh, ugye nem így uh, kezdtem, Megjegyük mert nem, sem éppenséggel semmit nem mutat, de nem baj, akkor, eh, akkor a következő módszert szoktuk ugye csinálni, rámegyünk a pipettára, a pipettáról eh, egy bármilyen tájra, onnastól kezdve már bocsánat, ez a tevékenység jártas. Ez Ugye van ilyen, hogy tehát ilyen is kell, hogy nézze a csillagokat. Ezt próbálom. Már megfogadtam pedig, hogy a kameraállásokat igyekszem másképpen, de nyilván nem egyszerű. Nem egyszerű, de próbálom megtanulni. Tényleg nagyon, nagyon közel, aki esetleg megnézi, mert én nagyon kezdő vagyok. Ó, 5000 simán belefér. Simán meg tudjuk csinálni. Csak hely nincsen. Ezt mondtam. Pont erről beszéltem, hely nincsen, úgyhogy Ez. így, ahogy van, leválasztjuk. Örülök, hogy annak idején a készítő megcsinálta, nagyon kedves volt tőle. Még ezt is elviszem onnan, mert még a végén nem szép. Miért csináljunk kéket? Nem. Barnát, feketét. Hát legyen fekete. Legyen fekete. Nagyszerű. Ugye ennek is kell majd még egy külön, de még ezt se tudjuk, tehát ezt ezt valószínűleg majd a lakásunknak a tetejére építkeznünk kell, és oda kell rakni, mert igazából ezt a lakást én szeretem, nem akarom, hogy nem akarom, hogy hogy másmilyen lakásban költözzünk, mert egyelőre nekünk ez bőven elég. A fürdőszobát azt majd fogom bővíteni, mert az nekem így nem tetszik. Illetve ugye van nekünk fent a hálószobánk, igen, és akkor ezt megértem, hogy ezt elveszem, ezt el is veszem, mert borzasztóan, tehát borzasztóan zavaró, amikor feljövök ide, és, és tényleg azt látom, hogy semmi más nem látok, csak az edzőgépet. Viszont tehetnénk ide, tehetnénk ide valami korlátot, ezt szerintem, és akár. az ablakokat az semmi szín alatt nem szeretném kicserélni, mert tényleg én fanatikus rajongó vagyok ablakok terén. Mindent látok az ablakokból. Látom, ahogy ahogy esik a hó, ahogy látjátok, ahogy, ahogy befagyott, tehát most is meg tudom mutatni, tehát ahogy be van fagyva a ablak. Na jó, hát szerintem ennyi elég is most. Szóval a színünk mi mással foglalkozom, mint a tévével. Megnézem, hogy van a postára valamit, valami, mert komolyan én képes vagyok, és elfelejtem, tehát nem foglalkozok vele. Ugye nagyon sok mindennel kell foglalkozni, ezzel nem, úgyhogy szépen elkezdjük megnézni a gyűjthető dolgainkat, kristályt, békát, fosziliát, kell gyűjtsünk. Hát az a béka az nem itt, Szerintem kezdjünk el építkezni. Mert mondom, mint mondottam, azt hiszem, vagy a számítógépnél van, vagy a tévénél, vagy a telefonja az ügyköli. Építsen. Ah. Az építés nekünk ezer szimulámba fog kerülni, de nem baj, van pénzünk, örököltünk, aminek nagy százalékát költöttük a házra, nagy százaléka ugye, vagy hát tehát bizonyos százaléka megmaradt. Komolyan. Szóval lejöttünk, építkezünk. Mm-hmm. Tehát a szimünk eljött fürödni. Utána kiadjuk neki a következő utasítást, hogy menjen aludni. Itt voltak tárgyak. Én itt voltak tárgyak, és eltűntek. Hm. Na nem baj majd teszünk be tárgyakat. Nézzük meg a tárgonok nokeddi kutyánkat. Na? Oh, de édes! Nagyon cuki. Pedig van neki helye is egyébként. Aj. Aranyos. Nagyon aranyos esik a hókint látjátok. És itt a tél. Közben tél lett. Na, jó lesz, kelljél föl. Nézzük meg inkább, hogy mit, mik vannak a... Sőt, sőt, ugye úgy tudom, hogy van nekünk itt szabad napunk, két napunk bocsánat, túl gyors volt. Tehát van két nap múlva, akkor fogjuk magunkat, és elmegyünk vakációzni. Azt nem itt kell. Ne itt keressétek, mert én se itt akartam. Minden. Esküszöm, tehát nekik minden, a laptop, a számítógép, a más sem létezik, tehát érthetetlen. Elmegyünk vakációzni. Elmegyünk, a nokedlit visszük magunkkal. Ah, szóval akkor hova menjünk? Menjünk először vakáció, vakációzni a Huldugrániba. Ígérem, legközelebb a másikba fogunk menni. 50 szimulánunk van, erdei hely. Én a tó mellé szeretnék menni és mondjuk egy két nap elég. kis tudós lányunknak az életébe. Elhoztam őket, őket vakációzni Nopedlivel együtt, mert úgy éreztem, hogy ráfér, csak arra nem számítottam, hogy közben itt ugye tél lesz. Tehát tél lesz, és nem tudunk gyűjtögetni. Pedig azért hoztam el, hogy gyűjtögessünk, esetleg horgászunk, és ezzel befülöttünk. Nem is kicsit. Szóval itt vagyunk Kendra életében, aki most jelenleg valamit főz, amit nem tudjuk, hogy mit. Dokeri egy csomó interakciót megkaptunk, de Ezt nem hiszem el, azok. Mi a faszomért állsz? Mert mindent kiszedtem belőled. Tök jó. Tök jó, tehát a Siming most jelenleg főz nem fogalmam sincs, hogy micsodát. Mint mondottam, én szeretem, hogyha a szímjeim egy kicsit önállóak. Egy kicsit közelebb megyünk. Hát azt hiszem, hogy megjött a parkör. Azt hiszem, hogy itt nincs, de van tűzhely. Itt van tűzhely, akkor tud a salátán kívül is más főzni, de a mi az. Hajsalátát és chipset csinált. Miért is nem? No. Komolyan, de én nem tudom másnak a színei ez, hogy működnek, de az enyém az, az van tűzhely, tudna rendes, normális kaját csinálni, nem, nem csinál. Legalább Nokedivel foglalkozik. Persze közben egyél. Szeretet érzése. Na nézzük. Szóval, amit látjátok a <laughs> nő, hát komolyan, ez, ez annyira bolond. Tehát eszik, és kb. játszik. Hát nem hát nem, hanem építsél mondjuk hóembert, utána csinálj egy angyalt, de hogy ne hülyéskedj már ne, ne vicceljünk már. És um, és bemegy, Szóval a szívünk. Közben kellett. Ja igen, ezt megfogadtam, ezt kiveszem belőle. Mert ez barom idegesítő. Szóval itt építi a kis hóemberünket építi a hóemberünket, meglátjuk, hogy milyen lesz. Na jó, visszaállok, visszaállok szintetés kamerállásba, de... Aj. Én nem tudom sokan, hogy, hogy ezt hogy szerették meg, vagy hogy nem. Az annyira nem jön be, vagy... De komolyan lehet, hogy én, én vagyok csak ilyen béna. Amúgy pont háttal vagyunk, úgyhogy pont vissza kell fordítsunk, mert így fogjuk látni. Szóval eljöttünk Granite Falls-ba, hogy csináljunk, eljutunk Granite Falls-ba, hogy gyűjtögessünk, halásszunk, pénzt szerezzünk, ami igazából nem a pénzszerzés, hanem a életcélomnak a teljesítése lett volna fő, de hát közben hó esésbe jöttünk. Ugyanek örülök, mert izgalmas, mert ahol most jelenleg vagyunk, ott nem. <laughs> <laughs> hát ez jobb, mint ez, gyerekek, ez hát ezt megmutatom. Hát ez, ez tehát télen csinál egy tavaszias, látszik, hogy szakács, fakanál, egy olyan ö, Holbert, ami <laughs> aminek semmi köze a télet. Na jó, egye meg, nem fog itt parlagon hagyni. Én nem szoktam a szímeimet lustálkodni, hanem igenis elmennek és csinálnak dolgokat. Tehát most eljövünk, szétnézünk először is. Ah, be van fagyva. Uh. Azért, most ezt mo most komolyan mondjátok meg, ez, ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Granite Falls vagy bármilyen város, ide vagy oda, hogyha hó van, be van fagyva. Hát ezt a készítők gyönyörűen csinálták meg. Itt van a mi kutyánk, egy kicsit foglalkozzunk vele, mondjuk játszunk vele. Csináljunk róla egy Instagramot, szokás szerint legyen követők. Jaj, bocsánat, közben nem tudom miért, de... Ja. Ó, ó, hát ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Igazi gróf. Ah, nagyon sajnálom, ez egyiket a színeknek nincsen ilyen. Azért is jöttünk egyébként ide, hogy ne legyünk. De so sokkal több mindent tudunk csinálni. De én igazából megmondom őszintén, én, én most, hogy hó van, én nem is akarok bent lenni. Tehát én menjünk ki, csináljunk angyalt például. Csináljunk angyalt. Annyira jó. Tehát, hogy csillog a hó. Tök jó. Aha. Aha. Annyira jó. Ezt mondjátok, hogy annyira király. Na igen, ilyenkor a kamera állások ilyen, aj, Hogy is? Ahogy nem is tudom. <laughs> Hm. Te is menjél. Azt akarom. Yok. Süper. szeretnék korcsolyázni, azt de itt úgy tudom, itt meg kártyákkal játszani, de úgy emlékszem, hogy ez itt nem kivitelezhető. Úgyhogy hiába jöttünk Granit Falls-ba, egyszerűen nem sok mindent tudunk csinálni. Békát azt kereshetünk. Be van fagyva a mik vannak itt. Tehát visszajöttünk Granite Fallsból, és találtunk egy jégpályát a parkunkban. Na, nehogy kihasználjuk. Viccen kívül. Ide megyünk. Megyünk korcsolyázni. Gyere, mert nagyon mérges leszek, tehát roppant módon nagyon mérges. Igen, igen. Ó, nagyon jó. Oké. Na. Figyeljetek. Olyanok, akik nem annyira értnek a Sims 4-hez, megmutatom hogy pontosan hogy kell ezeket beállítani. Mert ugye nyilván aki ért hozzá, meg tudja, hát annak nagyon könnyű. Na, de aki nem ért hozzá, láttátok, mindig arra kell menni, ezek a fogaskerekek, mert ezek mindig nagyon-nagyon nagyon furfangosak. Tehát kezdjük. Legyen zene. Kapcsoljuk be. Legyen mondjuk, hát ijesztőt semmiképpen sem, legyen mondjuk egy pop. És majd figyeljétek meg, előbb-utóbb zene fog szólni. Na. Már is hangulatosabb. Fogaskerék. Legyen effektek effektek, mondjuk legyen stars, tehát a csillagok. Következő, szintén effektek, a fény, vagy a szívek. És akkor látjátok, hogy itt, itt, itt szívek mozognak. Az a baj, az összes olyan videóval, akik ugye értenek hozzá, hogy nem mondják el, hogy ezt hogy kell. Mert annyira könnyű, rámegyek, angolul akik tudnak nyilván azoknak sokkal könnyebb, én nem tudok angolul, nekem mindenre magamnak kell rájönni, és a szívem itt korcsolyázik. én azok közé tartozom, akik most kezdték a videózást. Bárki, aki nem tud videózni és segítséget szeretne, nyugodtan írjon nekem, nagyon szívesen fogok segíteni. Én sem vagyok, mint látjátok, a kamerabeállások néha borzalmasak, de én is úgy tanulom. nekem nem az a célom, hogy profi videókat csináljak, mint ugye páran, most nem akarok megnevezni senkit, mert vannak, akiket nagyon-nagyon szeretek, és ö, nagyon értékelem, amiket tudnak. Én az vagyok, aki, aki most kezdte, kezdésként. Ha aki úgy gondolja, hogy akar videókat csinálni, nagyon szívesen segítek, amiben tudok, Magát a Simset már nagyon régóta játszom. Ö, illetve Sims 3-at is ugyanúgy fogok csinálni, aminek sajnos a esetek többségében azt mondják, hogy sötét a képen, azt nem tudom miért, mert az én laptopomon tökéletesen működik és teljesen világos. Szóval ö, a Simán most jelenleg korcsolyázik egy parkban. Megy a zene, epettek. <laughs> és a szokásos elesés, imádom. És mondja valaki, tehát nem hiszem el, hogy valaki nem rög, azon valami, valaki elesik. Hát, kényelmetlen. Érzi magát, mert éhes. Na jó, Na, oké, okay, akkor ezt most meghagyjuk, és uh, ugye itt uh, nem olyan régen láttunk egy büfét. Itten. Ah, imád, imádom, hogy tél van. Isten, miért itt, miért nincs tél? Nézzünk valami ételt. Na, nézzük, mit árulnak. Hm. Chili. Hello perec. Hát azért nem sok mindent ahhoz képest. Jó. Akkor nézzük, inni való mi van. Aha. Jó, meleg csak itt. Oh, Az én szímem meleg csak itt fog kapni. Lenoba. Vadis harf. Közben kért valami sütit is. Hát ez a lényeg. Gyerekek, ez a lényeg, hogy a szívem teljes önálló akarata van, és csinálja. Fantasztikus. Süteményre meg. Nyilván meleg csak itt azt én mondtam neki. És igen, vannak itt, vannak itt uh, ételek, amiket egyébként meg tudna ingyen is enni. Tehát ha valaki nagyon csóró. Ja igen. <laughs> nagyon bolond. A szíme az nagyon bolond, őrült, sellő volt, megőrült. F jó, Bob, Bob, sing. Hát nem tudom, hányan meg a haláltorkába jönnek vissza. <laughs> Esik a hó, szól a szene, van étel. Már csak azt sajnálom, hogy nincs WC itt. Az, tényleg haza kell mennünk ahhoz, hogy wc kelljen. De meg a fene meg. Szóval... Annyira jó egyébként, most nézzétek meg! Én tudom... De igen, ezt, ezt szoktam mondani, hogy ilyenkor a kutyákkal nem szoktam mondd meg! Most komolyan, ez őrület. Hát őrület, ahogy ez megy. Ez képtelenség. Most komoly gyerekek, mondjátok meg nekem, hogy ez most miért nem vicces. Na szóval itt vagyunk. A szívünk jelenleg alszik. Ezt töltjük. Voltunk egy kicsit korcsolyázni. Voltunk egy kicsit a Grand Sportsban. Igazából mindjárt megnézzük, mi van a hűtőben, mert én szóval főztem vele. Na most hm, kiválasztja ő maga. Kiválasztja ő maga, hogy mit szeretne főzni. Bocsánat, mit szeretne enni. Na most komolyan. Tehát így, így visszateszi. Jó. Még egyszer. Na, tehát jöjjön ide, dobja ki a romatétát. Dobjuk. Illetve egyen valamit, mert éhes. A színünk. Jelenleg Lokaddival nincs semmi gond. Szerencsére. inkább kell vele foglalkozni. <laughs> Bocsánat, de szeretgetni kell. Hmm. Azt még most eszik. De hmm. ah, most komolyan. Tehát tud valaki olyat, hogy hát ne mindig a szükségleteivel foglalkozzak, szóljon. Ah. Én is ismerem ezeket a csalás kódokat, de azon kívül miért? Tehát van, van valakinek egy állata, és sem, tehát nézzétek meg, nem hajlandó enni, egyél. Egyél, aztán majd foglalkozol vele. Hát ő is jól van, megvan, semmi baja nincsen el, látjátok, ki simán kimegy. Simán kimegy oh, menni. És jönni, bocsánat. Inkább menjünk követ. Hát, de, de komolyan, tehát aki ezt a szimmet csinálta, fogja az ételt, és elmegy, kiveszi a követ. Vagy hát jó, hát annyira nem is vagy ügyes, szerintem. Tehát, ha tőled akarsz menni, akkor tudod, hogy nem vagy ilyes. Jó, akkor, akkor a békát is. Olyan, olyan szép egyébként, nézzétek meg. Érő. Még mindig az a zene, amit mi hattunk. mondjuk set music kapcsolja ki. Mondjátok, az effekteket is ki lehet kapcsolni teljes mértékben. Mindent, mindent ki lehet kapcsolni, mindent ki lehet kapcsolni. Csak a szívem el. Tudom, inkább csinálj egy angyalt. De komolyan, tehát szóval most őszintén gyerekek, most mondjátok meg. Nektek ezzel nincs problémát. Csináljunk egy hóembert. Tehát, hogy uh, itt a tél, a színünk egyszerűen nem megy ki. Tehát magától nem megy ki, csak hogyha, hogyha én mondom neki. Teljesen mindegy önálló akarata van, nem megy ki. Nagyon kíváncsi hogy mi emberképét. Rettentően kíváncsi vagyok. Oh, ah, Figyelsz? Hat óra múlva megyünk dolgozni. Hm. Ah, hey, Brashen! Hey, Garnapay! Hm. Azért valljuk be. Hm. Ez a lehellet, ez amit megcsináltak, ez fenomenális. <laughs> But Jelja! No. Hát én tudom, miért csináltam volna. Jó, menjünk fürödni. Ha már ennyire frankó házunk van, akkor menjünk fürödni. Egyébként akartam nektek mondani, hogy meg fogom mm, csinálni a házát. Pontosabban a fürdőszobáját. Nekem nem tetszik. Az a készítő, aki csinálta, az annak lehet jó volt, de azért nem tetszik, mert nincs benne példa. És, és ezt akár meg is csináljuk, akár felvételen belül. Megnagyobbítjuk, van pénzünk. Ugyanis vannak kiegészítők. Olyan kiegészítők például, mint hogy moshatnánk. Tehát én ezeket ki akarom használni. Tehát igenis, ezért vettem meg, mert szeretném kihasználni őket. És a, aki ezt a házat építette, az bizony nem, nem foglalkozott ezzel. Na szóval itt vagyunk. Tudom, hogy azt mondtam, hogy nem fogok felvételen a házat építeni, de kénytelen vagyok, mert de komolyan, ez borzalmas. Tehát ez borzalmas. Igen, most kiölt hát a Ezt nem is értem, hogy ez miért van itt. Jó. Tehát rákatintunk erre a házikóra, rámegyünk, hogy fürdőszoba, és itt minden megtalálunk, amit szeretnénk. Egyébként Hát nem. Jung Jó. Na, ilyenkor van az, amikor azt mondom, hogy megkenyítni a galériát. Tehát minden színező tudja, hogy van galéria. Ezen belül vannak különböző alkotások, és igenis szobák. Én lusta vagyok berendezni. Szoba, szülőszoba. És keresek egy olyan szobát, tessék, Don Landrum, nem találtam is elsők között. Öt színvonal, de ennél sokkal jobbat találtam itt. Elmentjük. Ez történik. És itt van ez a nyilván, szóval elhelyezése. Tehát ilyenkor Hogyha megvannak a kiegészítők, akkor bizony el tudjuk ö, helyezni magát a szobát. De nagyon kell vigyázni arra, most is, hogy úgy helyezzük el, hogy lehetőleg ne töröljünk ki. Ez nem mindig sikerül, de kontroll szével mindent vissza lehet vonni. Ez azoknak mondom, akik nagyon nem tudják ezt. Tehát, de tényleg, mert egyébként nagyon, nagyon, nagyon könnyen szoktuk ezt felhelyezni. Csináljuk. nagyon könnyen szoktuk ezt elhelyezni, hát mindenki úgy van, hogy ah, tudja a másik, meg ah, biztos tudja, meg mit tudom én. Jó. Például, nézzétek meg, ez itt fordítva van. Tehát a szívem a, szob, a lakásába ez fordítva tette be. Ezért meg kell fordítani ezzel a nyillal. Még egyszer. És most. Ez most ki tud menni. Innestől kezdve már lehet ugye variálni, például színek. Színek, tervező eszköz, rámegyünk. Ilyen, mondjuk ez legyen ilyen színű, ez meg legyen piros. Szeretem őket megkülönböztetni. Az rózsaszín. Egyébként nem tudom, mi, mi van ezzel a mániával. Mostanában azt figyeltem meg, hogy a, szíme, a videósoknak a, hát nem akarom megmondani, hogy kb. hány százaléka, de nagyon-nagyon nagy százaléka, ilyen fe, minden fehér, tehát minden fehér, hogy ezt miért, ezt fogalmam sincsen, nem tudom. Szóval, megcsináltuk. Jó vagyunk. Nem tudunk kijönni. A következő dolog, amit kell tenni. Itt ki tudunk jönni, házon kívül. Tehát házon kívül ki tudunk jönni. Akkor megkeressük, mi az, amire nincs szükségünk. Tehát erre nincs szükségünk. Minek? Erre sem feltétlenül van szükségünk, amiben van egy mosogató egyébként, ezt hozzáteszem, tehát hogy itt um, Ezt úgy szoktam csinálni, hogy leteszem ide, átteszem egy másikba, és ezt egy delettel kitörölöm. Évent, tehát ilyenkor beleteszi az inventoryba olyan dolgokat, amiket uh, nincs szükségem. Nem, életszükségletek. Nyilván, ami volt az előző el tudtok menni, az azt jelenti, hogy ugye nagyon sok van belőle. Tükör, zsebkendő, virág, <laughs> hát ezt nem mondom meg mi ez. Ezt inkább ha nem tudjátok. És akkor házikó, ajtó, és kiválasztok egy ajtót, egy én általában mondjuk a lehető legkezdetlegesebb ajtót. Ilyenkor az van, hogy van itt valami, amitől nem működik. Tehát nem lehet berakni. Ilyen például ugye a kosár, amit az előbb láttok, hogy elvettem, és látjátok, most már be tudom tenni. Be tudom tenni, az én színem. <laughs> Igen, átöltözött. Hát, igen, nem tudom megmondani, <laughs> ez miért ruha, de hát ilyen is van közte. Úgy döntöttem, mint Superman, ha akar, akkor <laughs> akkor ilyen, ilyen ruhát vesz fel. Szóval. Na, ezzel még ugye nincs kész, mert egyben elfelejtettem, ugyanis ilyenkor, amikor a házat megcsináljátok, rámentek a galériára, nem, a galériára, bocsánat, rámentek arra, hogy ismét menjünk vissza, tehát igazából ki jöttök onnan, ez a legbiztosabb. Ezekkel a nyilakkal megnézzük, hogy egyáltalán hogy állunk. De úgy látom, hogy különösebben nem kell tetőt építeni, mert majd, hogy nem ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Szóval mostantól lehet mosni. A ruhák így ülnek, a mosás az itt van. És igen, tudom, hogy nagyon sokan vannak azok, akik nem szeretnek a lendi a mosással foglalkozni. Én szeretek, ezért vettem meg ezt a kiegészítőt, mert igenis sokkal, de sokkal életszerűbb, hogyha vannak mosások. Ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve, igen, gyűlni fognak a ruhák. Hát ezt, ezt, ezt le kell fotózni fotózni, mert ennél nincs jobb. Mondtam nektek. Az én szívem az teljes mértékben. Teljes mértékben úgy öltözik, hogy ő akar, és ő most ilyenbe szeretne. Egyébként fogalmam sincs, hogy ez milyen ruha, mert nem Superman, nem Flash, ez valami más. <laughs> És bolond, mint mindig, úgyhogy azt hiszem itt, itt hagyjuk abba, aztán majd meglátjuk, hogy a következő részben hol tartunk. Fogalmam sincs. Tehát jön, megy, csinálja, visél. Egyébként még azt el, el akartam mondani, hogy ez az egész minden az eredeti játékban van benne, tehát semmilyen plusz kiegészítő nincs hozzá. Hát igen, és a, a Electronic Arts csinálja. Na, jó, tehát itt hagyjuk abba. Nem tudom azt hívom, hova megy, valahova megy. Köszönöm, hogy voltatok. Sziasztok! Következő résznél folytatjuk.